ነገር መጥቻለሁ። ያንዳንዳችሁ ማወቅ አለባችሁ ብዬ የማስበውን ነገር ነው ይዤ የመጣሁት። አሁንም እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ ብዙዎቻችሁ ጥሩ የሆነ comment እየሰጣችሁ ነው፣ በርታ እያላችሁ ነው። እኔም እንግዲህ መበርታቴን እቀጥላለሁ እላለሁ። ዛሬ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ነው ማሳያችሁ። እያንዳንዱን ነገሮች ነው ማሳያችሁ። electronics component ኦች ናቸው፣ ግን በጣም ጠልቂ አልገባበትም። እናንተ just ስማቸውን እንድታውቁ እንዲሁም ደግሞ ምን ይሰራሉ ወይንም ደግሞ በስንት ይከፈላሉ የሚለውን እንድታውቁ ብቻ የሆኑ ነገሮችን አሳያችኋለሁ እንግዲህ ማለት ነው። አሁን እንጀምራለን። መጀመሪያ ከ capacitor እንጀምራለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የምታያቸው እነዚህ capacitor ኦች ናቸው። እዚህ ጋር ላስቀምጥላችሁ። እዚህ ጋር እነዚህ capacitor ኦች ናቸው። ይሄኛው capacitor ነው። ይሄም capacitor ነው። እዚህ ጋር ይሄ capacitor አለን። እነዚህ capacitor ኦች ናቸው እንግዲህ እነዚህ capacitor ኦች ናቸው። ምን እንደሚያደርጉ ጥቅማቸውን እነግራችኋለሁ፣ ስማቸውን ምናምን እንዲሁም ደግሞ የዚህም ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ በዚህ ቻናል ላይ የመጀመሪያው ቪዲዮችን ይሄ ነበረ። አንዳንዶቻችሁ ካወቃችሁ ያላያችሁም ካላችሁ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ይሄኛው electrolytic capacitor ይባላል። በየትኛውም አይነት electronics board ኦች ላይ ብታዩት ምንም ኮንፊዝ መሆን አያስፈልግም። እነዚህ electrolytic capacitor ይባላሉ። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ እነዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀመጡ ካሉ እነዚህ ሁለቱ ባይዘዊ አንድ ላይ film capacitor ይባላሉ። ሁለቱ እዚህ ጋር የምታያቸው እነዚህ film capacitor ይባላሉ። ነገር ግን አሁንም የሚለያዩበት ቦታ አለ። ይሄ ምንድነው? ይሄኛው ሜላር ካፓስተር ይባላል። ሜላር ፊልም ካፓስተር ሲሆን እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ይሄኛው የፊልም ካፓስተር አይነት ሆኖ ፖሊፕሮፒሌን ፊልም ካፓስተር ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠፍጣፋና ትንሽ ብዙ ጊዜ ህጻናት ሆነን እንደውም እኔ የማስታውሰው ምስር እያለን የምንጠራት የካፓስተር አይነት ናትና ስማ ሴራሚክ ፊልም ሴራሚክ ካፓስተር ነው። ይሁት እንግዲህ በጣም ጥቃቅን ናቸው፣ ትናንሽ ናቸው። ብዙ አይነት color ሊኖራቸው ይችላል። እዛ ላይ ማተር አናደርግም። አሁን እንግዲህ ምንድናቸው ፊልም እንትኖች capacitor ኦች? በአጠቃላይ capacitor ማለት የ electronics component አይነቶች ነው። passive ከሚባሉት ውስጥ ሲመደቡ ጥቅማቸው ምንድን ነው? electric charge ን በ electric field አማካኝነት store ለማድረግ ነው። አለቀ በቃ። ስለነዚህ ብዙ ነገር አለ ስለ capacitor ኦች። አሁን ካለን ሰዓት አንጻር ስለ ሁሉም ለመናገር ነው የመጣሁት ነውና እያንዳንዱን ስለ በጣም በጥልቀት ባወራው ቁጥር ሰዓቱ ስለሚረዝም እዛ ላይ ስለምንገደብ ምን እንደሚሰሩ basically በቃ capacitor ሲባል አንድ ነገር ነው። እሱም electric charge ን store ለማድረግ ነው። በምን በ electric field አማካኝነት ነው። ማወቅ ያለብን በ electric field አማካኝነት store ያደርጋሉ። ከዛ ጋር በተያያዘ ደግሞ ከእሱ ቀጥሎ ማንሳት የምፈልግላችሁ ስለ inductor ነው፣ ተያያዥነት ስላለው ከ capacitor ጋር። inductor ኦች ብዙ አይነት አሉ። እዚህ ጋር የምታያቸው inductor ኦች ናቸው። ይህም ስለዚህ ጠለቅ ያለ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ የምታስታውሱ ካላችሁ። ስለዚህ ደግሞ ማየት የምትፈልጉ ካላችሁ ቪዲዮን ማየት ነው። እንግዲህ ይህኛው inductor ኦች ይባላሉ። እነዚህ inductor ኦች ጥቅማቸው ምንድን ነው? እንደ capacitor ሆነው electric charge ን store ያደርጋሉ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ capacitor ኦች በ electric field አማካኝነት ነው electric energy ወይም charge ን store የሚያደርጉት። እነዚህ ደግሞ በ magnetic field አማካኝነት electric charge ን store ያደርጉልናል። እዚህ ጋር ማየት ያለብን ምንድን ነው? እነዚህ የ inductor አይነቶች ይህኛው toroidal inductor ይባላል። እዚህ ጋር የምታዩት toroidal inductor ኦች ናቸው። እነዚህ እነዚህ toroidal inductor ኦች ሲሆኑ ሌሎችም አሉ። ይህኛው laminated laminated core iron inductor ሲባል ሌሎኞቹ ደግሞ air እዚች የምታያት air core inductor ትባላለች። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ግን ስያሜያቸውና ምን እንደሚሰሩ እንድታቁ ስለፈለግኩ ነው። ሆኑ እችኛ air core inductor ነው። እዚች ጋር የምናያት ይሄ iron core ነው። iron core እዚህ ውስጥ የምታዩት ferrite core ይባላል፣ ወይንም iron ሊሆን ይችላል እንደተሰሩበት material አንጻር ስያሜዎችን ልንሰይም እንችላለን። እዚህ ውስጥ የምታዩት ይሄ iron ም ferrite ነው። ስለዚህ ይሄኛው iron core ነው። ይሄኛው laminated inductor ነው። ይሄ iron core inductor፣ ይሄ laminated inductor፣ ይሄ ደግሞ አየር ኮር ነው። ይሄኛው iron core፣ ይሄኛው አየር ኮር ነው። ይሄኛው toroidal inductor ነው። እነዚህኛዎቹ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የ inductor አይነቶች እነዚህ ብቻ አይደሉም። fixed value inductor ኦች የሚባላሉ። እነዚህም ሁሉ ጊዜ ከ resistor ጋር የሚመሳሰሉ ናቸው። resistor ን በኋላ ላይ ሳነሳላችሁ ምን እንደሆኑ አብረን እናያለን ማለት ነው። resistor ስለ resistor ስናወራ እንዴት ከ resistor ጋር ፊክስድ ቫሊዩ ኢንዳክተሮች መለየት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ሌሎኞቹ ደግሞ እዚህ ጋር የምታያቸው እቺ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች እንደጠየቁኝ እንግዲህ inductor ኦች እና choke ኦች ይመሳሰልብናል። የሆነ ጥያቄም ስለ capacitor ነው እንደዛ የሚለው ቪዲዮ ላይ comment ላይ አንድ ሰው እንደዚህ ጠይቆኝ ነበረ። inductor ኦች እና choke ኦች አንድ ናቸው ወይ? አንድ አይደሉም። inductor እና choke ኦች ያ winding ስላላቸው coil ስለሚጠመጠምባቸው ብዙዎቻችን እንደዛ ልናስብ እንችላለን እንጂ በ inductor እና በ choke መካከል ያለው ልዩነት በጣም ትልቅ ነው። እነዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? noise ኦችን block ለማድረግ ነው። AC noise ኦችን block ለማድረግ ነው የሚጠቅሙትና እኚህ ናቸው። shape ም ከነዛዎቹ ለመለየት ያስችላቸዋል ከኢንዳክተሮች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሚጠቅሙት noise ን block ለማድረግ ነው። ሲ ኖይዝን ብሎክ ለማድረግ ይጠቅማሉ በ circuit ውስጥ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በተለይ አውዲዮ ፍሪኩዌንሲ፣ በራዲዮ ፍሪኩዌንሲ ላይ ምናምን ይሄ በእንደዚህ አይነት ቦርዶች አካባቢ ላይ በጣም ትልቅ ጥቅም ያለው የኤሌክትሮኒክስ component ነው። ሌላኛው ማሳያችሁ ደግሞ ከዛ ጋር በተገናኘ በጣም አለማችን ለደረሰችበት ስልጣኔ ወይንም የቴክኖሎጂ እድገትና ምጥቀት በጣም አስተዋጽኦ ካደረጉ ነገሮች መካከል አንዱ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ዛሬ ላይ በጣም በብዙ አይነት በጣም በጣም የረቀቁ ተደርጎ ተሰርተዋል። እነዚህን እንግዲህ ማየት ያስፈልጋል። ስለ እነዚህ ማወቅ ያስፈልጋል። የዚህ ዘመን ትውልድ ነን እና እነዚህ operational amplifier ይባላሉ። op amp በአጭሩ ብለን እንጠራቸዋለን። አንዳንዶቻችን IC ብለን እንጠራቸዋለን። አይሲም ይሆናሉ። operational amplifier ይባላሉ በጥቅል ስማቸው። gate ኦች አላቸው። gate የሚባል የራሱ የሆነ property ያለው። እነዚህ ምንድን ነው የሚጠቅሙት? amplify ለማድረግ ነው። አንድን ቮልቴጅ ወይንም ከረንትን አምፕሊፋይ ለማድረግ የሚጠቅሙ ናቸው። ፕሮግራም ይደረጋሉ። አሁን በ CRT TV ቦርዶች ላይ ይሄኛው ፕሮግራም የሚደረግ የኦፕሬሽናል አምፕሊፋይ አይነት ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ ደግሞ ሌላ ማሳያችሁ በጣም እሱም basic የሚባል ነው። basic ናቸው። እሱን አሳያችኋለሁ። ትራንዚስተሮችን እናያለን። እንግዲህ ትራንዚስተር በጣም አስፈላጊ የሆነ የኤሌክትሮኒክስ component ነው። እነሱም ብዙ አይነቶች አሏቸው። እያንዳንዱን እንግዲህ ለማየት ቤተሰቦች ናቸው። እነዚህ በሚከፈሉበት እንትን ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው የተለያዩ አይነት ትራንዚስተሮች ናቸው። ይህኛው power ትራንዚስተር ነው። ትራንዚስተር በሁለት ይከፈላል። sorry ትራንዚስተር የስ ትራንዚስተር በሁለት ይከፈላል። እነሱ ምንድነው ኢቲ እና ኢፊቲ ማለት field effect transistor ሲሆን ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ BJT ይባላል፣ bipolar junction transistor ነው። እነዚህ ኤፍኢቲዎች ውስጥ ሲመደቡ FET ም በሁለት ይመደባል። uh, ምንድናቸው? እነዚህም አሁን እነዚህ የምታያቸው MOSFET ናቸው። ሜታል ኦክሳይድ ሴሚኮንዳክተር ፊልድ ኢፌክት ይባላሉ። uh, የነዚህ አንደኛው ጥቅም ምንድነው? amplification ላይ amplification እና ሌላኛው ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ መርሳት የለብን። ከዳዊድ ጋር እናገናኛቸዋለን። ስለ ዳዊድም ስለምነግራችሁ እነዚህ amplify ከማድረግም ውጭ basically ለምንድን የሚጠቅሙት ካልን ትራንዚስተሮች ኤሲን ዲሲን ወደ ኤሲ ለመቀየር ነው። DC ን ወደ AC convert ለማድረግ በጣም የምንጠቀምባቸው የኤሌክትሮኒክስ component ኦች ናቸው። MOSFET ይባላሉ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ BJT ናት። የትራንዚስተር አይነት ነው። ይሄ BJT ነው። እነዚህም BJT ናቸው። ይሄኛው MOSFET ነው። ይሄ ቢጂቲ ነው። MOSFET የሚካተተው በ FET ስር ነው ፊልድ ትራንዚስተር ነው እና ይህንን እወቁት። ሌላኛው ደግሞ ማወቅ የሚገባን ብዬ ማስበው ስለ ትራንስፎርመር ነው። ትራንስፎርመር እንግዲህ ብዙ አይነት አለ። ትራንስፎርመሮች center tap አለ፣ multiple winding አለ። ብዙ አይነቶች ናቸው ትራንስፎርመሮች ያሉት። step down፣ step up በጣም ብዙ ናቸው። እዚህ ጋር የምታያቸው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንቸገርባቸው እነዚህን ገመዶቹን wire ኦቹን ለመሰየም እንቸገራለን። የዚህን ቪዲዮንም ሰርቼላችኋለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ትራንስፎርመሮች ነው አንደኛ ጥቅማቸው ካለን እንግዲህ ትራንስፎርመሮች ጥቅማቸው ቮልቴጅን ለመጨመር ወይንም ለመቀነስ የሚጠቅሙ የኤሌክትሮኒክስ component ኦች ናቸው። ይህም የምንፈልገውን voltage equal አሁን ለምሳሌ የአባይ ግድብ 6000 ሜጋዋት ያመነጫል ከተባለ እያንዳንዳችን ከሚደርሰው 6000 ሜጋዋት ነው 6000 ሜጋዋት ማለት በጣም powerful የሆነ በጣም አደገኛ የሆነ ብዙ ነገሮችን destroy ማድረግ የሚችል አቅም ያለው power ነው። ስለዚህ በስርዓትና በአግባቡ ለመጠቀም ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ትራንስፎርመሮች ያስፈልጉናል። ትራንስፎርመሮች ምንድን የሚያደርጉት ያ የመጣውን power reduce አድርግቶ ወደ እኛ ጋር እንዲደርስ። ለምሳሌ ብዙዎቻችሁ ቤታችን ውስጥ የምንጠቀመው የ power መጠን ወይም ቮልቴጅ ሲለካ እስከ 240 ቮልት ነው። የብዙ ሀገራቶችን እንትን ቮልት እስከ 240 እስከ 250 እስከ 200